غولم غولم غولم غولم غولم غولم غولم يا محتل برا برا يا محتل برا برا يا محتل برا برا بالروح بالدم نفديك يا صير بالروح بالدم نفديك يا صير بالروح بالدم نفديك يا صير حلاليب حلاليب حلاليب حلاليب الله مش حنخاف مش حنطاطي احنا زينا الصوت الواطي مش حنخاف <laughs> مش حنطاطي احنا زينا الشعب الصار <laughs> الشعب انجلاش